Це відео про вбивць бузини. І не тільки вбивць бузини. Народ України знову розділився. Одні вважають, що це держава вбила бузину, і звинувачує зараз підставляє так би цих хлопців, яких затримали. Інші вважають, що це справді ці хлопці, і... бо там є прямі докази. А народ, я хотів спитати, а де ж ті, які вважали, що це Росія? Що Росія підставляє Україну? Де ви? Де ви зникли? Ну ладно, проїхали. Щодо вбивців. Але є один маленький нюанс, який мене особисто турбує у цій справі, у цих справах. Ви чули, як себе захищають ті люди, яких затримали? Де ви були в день вбивства? Вбивство? Ну, я зараз, по суті, мало кому довіряю, крім адвоката. Фактично всі міліціонери, які зараз тут е, мене затримували і так далі. Вони розстрілювали ту саму небесну сотню і цим навіть трохи пишаються. Та вони самі це кажуть, каже, ти що каже, стріляв, типу, по, по нам. Тобто вони самі кажуть, що вони були з того боку. Ну і якщо вони були спецпідрозділ Сокіли, тобто вони цим пишаються і далі і. Просто роблять такі реванш революції. Андрій Медведько е, це дуже відомий київський націоналіст. Це політичне замовлення Авакова, і це його разом з Яценюком боротьба проти е, людей, які е, сьогодні далі тримають лінії на збереження е, якби взагалі конституційного порядку в цій державі і борються проти безпреділа. людей, вони Я думаю, що це через е, мою політичну думку. Ну багато людей з політичною думкою. Ну, Знаєш, у нас то є багато Ярош, там схожою- новий Ярошев писати. Ну, це писала через те тебе, чого багато тебе? людей схожою політичною думкою, так само, як і я знаходяться зараз за гратами. Тобто, кого не добила війна, того доб'є влада. А фотографії, фотографії з фастиками, з фашистськими штуками. Це е, Я буду правда чи це монтаж? Е, деякі з них монтажі, деякі це взагалі символ сонця слов'янський знак. Я не думаю, що він відноситься якось до нацистської символіки. Лише до націоналістичної і слов'янської. Як бачите, вони апелюють лише до того, що от ми були на Майдані, ми були на фронті, захищали країну, це держава наш ворог, це держава, держава, держава і так далі. Народ. А чому ніхто не каже? От я особисто б сказав, бо я не винен. Я в той час був на роботі, в мене є от знайомі, з яким я сидів в кафе, тобто в мене є алібі. Чому вони не доказують, що вони не винні? Вони просто апелюють до вашої психіки, щоб ви їх пожаліли, бо вони були на Майдані. Якщо ви винні, і навіть якщо ви були на Майдані, то вас посадять. І ви будете сидіти в тюрмі за те, що ви забрали в людини життя. Ось так от.